Mevrouw, vrouw, hoe heet Mabel. Mevrouw, wat is het? Mabel. Mevrouw, wat is uw probleem? Mabel. Mevrouw, ik ga, ik ga u nog een keer netjes vragen. Wat is er? Meneer, ik wil u niet zeggen dat u moet naar gepelde moet lijkt, maar terug naar moet smoothie, want u bent niet mijn type.